o'sha suhbatda ham aytdim man e, yulduz usmonova to'g'risida gapirgan gapimni orasida qo'pol e, muomala bo'lib ketganligi va gapimning oqibatida yulduz usmonovaning faoliyatidan tashqari shaxsiyatiga e, haqoratomuz ba'zi gaplar bo'lib ketganligi mana ko'p suhbatlarda boshqalarda yozuvlarda ko'rinyapti man bir erkak sifatida o'sha shaxsiyatiga tegib ketadigan gaplar uchun uzr so'rayman yulduz usmonova mana hozir e, u suhbatda sansirab gapirgan edim endi o'sha sansirab gapirganligim ham haqorat sifatida talqin qilinmasligi uchun o'sha sansirab gapirganim uchun ham uzr so'rayman nimaga bu shaxsiyatiga nisbatan tegib ketganligi uchun lekin faoliyat masalasida dinimiz haqida shariatimiz nuqtai nazaridan gapiradigan mavzulariga ular ham aralashmasin u ma'noda ya'ni